Итальянский военный эксперт отнес радар «Сафар» к основным преимуществам истребителя МиГ-35. Итальянские эксперты обсуждают возможности новейшего российского истребителя МиГ-35. Это легкий многоцелевой истребитель, который принято относить к промежуточному, между четвертым и пятым, поколению боевых самолетов, 4A+. Итальянский военный обозреватель Маурисия Спарачина из аналиси Дефеса Ссылаясь на данные от авиастроительной корпорации МИГ, пишет о том, что МиГ-35 находится на завершающей стадии испытаний. Отмечается, что МиГ-35 способен в итоге стать полноценной заменой истребителем МиГ-29 в составе российских ВКС. Особое внимание в итальянской военно-тематической прессе обращается на передовой радар «Сафар», который устанавливается на новейших истребителях МиГ-35. Речь идет о новой версии РЛС, относящихся к семейству Жук. Итальянские эксперты считают, что боевой потенциал самолета МиГ-35 существенно выше, чем, например, у последних версий истребителей Су-30. При этом указывается на то, что сочетание вооружений РЛС «Сафар» превращают МиГ-35 в единственный легкий истребитель ВКС России, который способен в воздушном бою продемонстрировать определенное преимущество над зарубежными самолетами не только четвертого, но также и пятого поколений. В частности, указывается на наличие у МиГ-35 возможностей превзойти в этом плане французский Рафаэл и даже американский F-35. В этом, как считается новейшему МиГу может помочь сверхманевренность, которая достигается двумя двигателями с форсажной тягой до 10 тонн, что превосходит показатели двигателей, применяемых на рафалях. Маурисия спарачина. Он оснащен радаром Сафарс Хакмей, одна из версий «Жука», который весьма устойчив к радиоэлектронному противодействию. Это одно из основных преимуществ МиГ-35. Он имеет возможность атаковать четыре цели одновременно. У него усовершенствованная авионика, а возможность дозаправки в полете позволяет увеличить радиус боевого применения. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.